Səməd Vurğun Azərbaycan Çox keçmişəm bu dağlardan Durna gözlü bulaqlardan Eşitmişəm uzaqlardan Sakit axan arazları Sınamışam dostu, yarı El bilir ki, sən mənimsən Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarımı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, Odur ki, bağlıyam sana, Hanki səmtə, hanki yana, Hey uçsam da yuvam sənsən, Elim, günüm, obam sənsən. Dağlarının başı qardır. Ağ örpəyim buludlardır, böyük bir keçmişim vardır. Bilinmir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Düşdün uğursuz dillərə, nəs aylara, nəs illərə, nəsillərdən nəsillərə keçən bir şöhrətim vardır. Oğlun, qızın bəxtiyardır. Sıra dağlar gen dərələr, ürək açan mənzərələr, ceyran qaçar, cüyürmələr, nə çoxdur oylağın sənin, aranın, yaylağın sənin. Min qazaqda köhlən ata, yalmanına yata-yata, atqan tərə bata-bata, göy yaylaqlar belinə qalx, kəpəz dağdan göy gölə bax könlüm keçir Qarabağdan. Gəh bu dağdan, gəh o dağdan. Axşamüstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi. Qarabağın şikəstəsi. Ölməz könül, ölməz əsər. Nizamilər, Füzulilər, Əlin qələm, sinən dəftər, de gəlsin hər neyin vardır.'' deyilən söz yadigardır. Bir dön bizim Bakıya bax, sahilləri çıraq-çıraq, buruqları hayqıraraq nərə salır boz çöllərə, işıqlanır hər dağ, dərə. Nazlandıqca sərin külək, sahillərə sinə gərək. Bizim Bakı, bizim ürək, işıqdadır qüvvət sözü, seherlerin ülker gözü.